gente, eu me espreguiçar aqui, acordar pra realidade. Pois é, tem 10 dias que eu cheguei desse sabático, depois de 367 dias viajando. E aí estão rolando aquelas primeiras impressões, assim. E eu quis registrar esses pensamentos antes que eu me acostume demais com a vida normal. Como é que tá sendo essa volta? Bom, a primeira coisa que eu tenho que contar pra vocês é um segredo. Por favor, não contem pra ninguém. Mas eu cheguei aqui na segunda-feira de manhã e fui direto trabalhar. Eu sei que vocês vão pensar que eu sou louca e eu poderia dar milhões de desculpas pra vocês, mas a verdade é que realmente eu sou louca. Tem essa coisa dentro de mim que eu tenho que curtir a vida até a última gota e eu aproveitei o sabático até a última gota e eu cheguei aqui segunda-feira, 8 horas da manhã. Mas eu vou te dizer que foi bom, porque eu tava apreensiva, sem saber como é que seria essa volta. Caramba! eu vou trabalhar de novo, como é que vai ser com minha liberdade? Tava preocupada. De alguma forma, ter voltado na segunda-feira não deu nem pra eu titubear, foi tudo assim no trampo, pá. Deixei minha mala no aeroporto, peguei um táxi e fui trabalhar. <laughs> E foi super legal, porque pelo menos por enquanto tá assim, aquele sentimento de novidade, sabe? Reencontrar as pessoas. Eu pensei, poxa, não vou lembrar nada do que eu trabalhei minha vida inteira. O que eu fiz mesmo ano passado? Mas aí comecei a abrir uns documentos, treinamento, e tudo foi voltando assim pra minha cabeça. Foi gostoso, sabe? E aí eu comecei, peguei um caderno, comecei a escrever, minha memória é fraca. E aí começou a rolar minha primeira impressão estranha, que eu comecei a escrever, eu falei, nossa gente, quanto tempo tem que eu não escrevo? Claro que tem gente que escreve escreve. Na minha rotina de viagem, eu não tava escrevendo. Quando eu precisava escrever alguma coisa, era só digitando. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu achei tão maneiro escrever que eu queria estudar mais, escrever mais. Mas aí, enfim, fiquei animadona, né? Primeiro dia e tal. E vim pra casa. A minha roommate, a Marie, santa Marie, uma anja na minha vida, ela não tá aqui, tá viajando. Então eu cheguei, tô sozinha em casa até agora. E no primeiro dia eu dormi direto. Aí no segundo dia que eu fui ver meu quarto, as minhas coisas. E aí veio a segunda impressão estranha. Meu Deus, quanta coisa, gente, quanta coisa coisa, meu Deus, por que, que eu tenho tanta coisa? Uma caixa cheia de bolsa. Passei um ano inteiro usando uma bolsa só. Eu usava tanto que ela arrebentava, eu comprava outra. E eu andava com ela assim, ela não combinava com nada, mas enfim, eu não me preocupava, porque eu só tinha aquela bolsa. Aí abri uma gaveta, um monte de perfume. Pra que, que eu tenho tanto perfume? Fiquei o ano inteiro com um perfume só, aí acabava e comprava outro. Aí eu fiquei me perguntando, é claro que eu sei que a minha família e os meus amigos vão falar assim, claro, porque tu é bagulheira, tu guarda coisa pra caramba. Eu sou mesmo, gente sou bagulheira, eu guardo de tudo. Pô, essa caixinha é maneira, eu vou guardar, porque vai que um dia eu preciso eu admito. Esse negócio de bagulhada a gente fala num outro vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito estendido. Mas eu espero que essa viagem me traga isso de bom, que é querer acumular menos. Porque eu fiquei assim, overwhelmed, né? Fiquei, meu Deus, pra que tanto? Essa foi a minha impressão, pra que tanto? E aí depois eu comecei a organizar coisas da casa, né? E aí a outra impressão que veio foi assim, nossa, ter casa dá trabalho, né? Como dá trabalho. Tem uma menina que vem limpar, ela não pôde vir, veio outra menina, tive que explicar pra ela tudo o esquema da casa, ver se tem produto de limpeza, comprar, mercado, uh, coisa que eu odeio, mercado. Louça pra guardar, louça pra lavar, um negócio aqui que tá quebrado, que tá vazando. Eu falei assim, meu Deus, conta, quanta administração. Aí eu pensei na minha vida como ela era simples nesse último ano, porque eu tava de hostel em hostel, então eu chegava no hostel e eu paga um dinheiro para a pessoa e a pessoa te provê tudo que você precisa. Quem vai limpar é ele que resolve, se o cara não aparece, quem vai resolver é ele, se alguma coisa quebra, quem vai resolver é ele, se tem produto, se não tem produto, quem vai resolver é ele. Tipo assim, a gente pode comparar com essa trend da tecnologia que a gente está vivendo agora, para quem entende tecnologia, do software as a service. É mais ou menos a mesma coisa, a gente não quer mais comprar um software para instalar no nosso computador, certo? A gente quer utilizar tudo na web e fica tudo na nuvem nuvem e a gente consegue acessar de qualquer lugar. Então é a mesma coisa quando você está com uma vida nômade, você não fica guardando um monte de coisa aqui dentro do seu HD, entendeu? Da sua casa. Eu chego lá no rocha e falo assim, ó, eu quero um serviço de acasalamento, eu dando um novo sentido para o verbo acasalar. Não, então, eu quero um serviço de moradia aqui, entendeu? E é isso que rola e você não precisa se preocupar com nada. Você simplesmente vai utilizar o serviço aonde quer que você esteja. E é muito mais simples. Para mim, por exemplo, eu ia em restaurante a maior parte do tempo. Eu só cozinhei quando eu tava em países caros, porque eu não sou muito boa cozinheira. Então até nisso, tipo, não precisava fazer comida, não precisava lavar louça, não precisava fazer compras. É uma vida simples, a gente vive com pouco. E aí eu cheguei aqui, fiquei com essa impressão de, tipo assim, é muita administração. Se você parar para pensar, quanto mais coisa a gente tem, mais tempo e mais dinheiro a gente precisa para administrar tudo que a gente tem. Outra coisa, na verdade, que eu não falei é tipo assim: se eu venho morar num apartamento e eu descubro que tem uma coisa aqui que eu não gosto, por exemplo, tem uma obra do outro lado que vai levar três anos e que faz mó barulheira e que tá me enchendo o saco. Quero me mudar. Cara, vai ter que empacotar tudo que você tem, né? Toda a mobília, todas as coisas da cozinha, todas as suas coisas. Dá um mega trabalho mudar. Enquanto que você tá numa vida itinerante, você chega no hostel e fala assim, eu não curti esse hostel não, essa localização é ruim, o que, que eu faço? Pego minha mochila, me mudo em 10 minutos. 10, 10 minutos. A mobilidade que você fica. Então, gente, isso é tudo uma questão de perspectiva. Quem vai viajar e vira nômade não é tão louco assim, porque administrar é uma casa, também é muita doideira. Pensa só. Eu sei que cada casa é um caso, eu sei que vida itinerante também vai cansar, mas beleza, só tô compartilhando com vocês os meus pensamentos do momento, ok? Só lançando a ideia. A outra parada estranha que eu já falei no Facebook, que na verdade é uma coisa muito inútil, gente, passar roupa, passar roupa. Pra que que a gente passa roupa? Pensa só, a natureza da roupa é ficar amassada. Quando a gente lava na máquina de lavar, ela sai absurdamente amassada. Até se você lavar na mão, ela vai sair amassada. Aí você investe maior tempo para passar a roupa ficar bonitona, quando você senta, amassou. Se você deitar, ela vai ficar igual a hora que ela saiu da máquina de lavar. Então, gente, a roupa, ela quer ficar amassada. Pra que que a gente vai ficar obrigando a coitada a ficar passada? Aí vocês vão falar assim, ah, mas como é que eu vou chegar no escritório com a camisa social toda amassada? Gente, isso é só questão de costume. Porque se a gente for parar pra pensar, nos países onde as mulheres andam de burca, andar de burca é normal. Nos países onde os homens andam de saia, homem de saia é normal. Nos países onde as mulheres usam fio dental, fio dental é normal. Países onde os homens usam lápis de olho, vai ser normal. Então, se todo mundo junto começar a usar roupa amassada, vai ser normal, gente. Então vamos lançar essa campanha, porque passar roupa só faz a gente perder tempo, gastar energia. Ainda por cima a gente fica eco-friendly. Yes? Inclusive, esse negócio de passar roupa me lembra de outra inutilidade que não tem nada a ver com essa viagem de agora, que é de nós mulheres tirarmos a cutícula. Gente, pra que que a gente faz isso? Esse meu pensamento começou quando eu vim morar na Bélgica, que aqui fazer unha é muito caro, eu fazia minha unha. Aí eu comecei a me perguntar, eu falei assim, mas por que mesmo? Por que, que a gente tá tirando a cutícula? Não vou tirar mais isso não vários países não se tira cutícula. Parei. Nada mudou na minha vida. Eu sofri uns dois mesezinhos e ela cresceu meio estranha, mas depois ela ficou normal, que nem cutícula de bebê ou de homem, que nunca tirou. A minha unha tá toda descascada agora, mas eu vou tentar mostrar esse dedo mindinho aqui, que é o que tá melhorzinho. Dá pra ver? Então, eu acho até linda a minha cutícula agora. <laughs> e, gente, agora já tem seis anos. Ninguém nunca virou pra mim e falou, ué, você não tira cutícula, não? Nenhum cara nunca deixou de sair comigo. Ih, essa menina aí, ó, ela não tira cutícula. Não tem isso, gente. Não faz a menor diferença na vida. Vamos lançar essa campanha também, porque é outra parada que só gasta tempo, gasta dinheiro e ainda arrisca a saúde de pegar uma doença aí na manicure. Então, não vamos passar roupa e não vamos tirar cutícula, savá? Homem não sabe nem o que é cutícula. Então, já começa por aí. E a última parada estranha, é que eu também já tinha comentado, é salto alto, né, gente? Eu queria saber quem foi o ser que inventou o salto alto. Vou procurar isso. Porque, poxa, é muito incômodo. Eu desaprendi, porque eu fiquei um ano andando só de Havaiana. Eu desacostumei, não consigo mais. Eu também só tinha salto altaço, né? E no desespero, eu peguei o primeiro que eu vi na frente. Fiquei andando que nem uma avestruz, toda torta, desconfortável. Me cansei e quando cheguei em casa, tava com o pé grosso. Mas eu tenho que admitir que o salto alto ele dá uma diferença, né? Dá uma elegância assim na mulher. Tanto é que eu fui para esse compromisso de trabalho e eu peguei uma roupa retirada do meu mochilão. Uma roupa que eu usava para ir no boteco de Havaiana. Troquei a Havaiana pelo salto, ele ficou, ó, perfeito para trabalhar. Ou seja, o salto dá uma diferença, então ainda não posso fazer essa campanha do vamos abolir o salto. Mas vamos ver, vamos ficar com isso aí em mente. Mas enfim, essas foram algumas das sensações que eu tive nesses primeiros dias. É, do lado positivo, teve o lance de eu não precisar me preocupar com o meu futuro próximo. Porque na vida de nômade, pelo menos no ritmo que eu estava viajando, dando uma volta ao mundo, até nos lugares aonde eu parei para descansar, agora eu vou ficar aqui 10 dias e não vou fazer nada. Mesmo nesses momentos, eu estava sempre pensando no que eu ia fazer depois. Onde é que eu ia estar na próxima semana, onde é que eu ia estar no próximo mês, que passagem que eu tinha que comprar, onde é que eu ia ficar, quais eram as atividades de lá. Então sempre você tinha que programar um dia completamente novo. E aqui eu cheguei e eu sei que de segunda a sexta, de 8 às 5, eu vou estar sempre no mesmo lugar. E isso é fácil também. Então, esse é um sentimento estranho que eu tinha quando eu tava viajando, que eu tinha tanta liberdade que eu às vezes sentia falta de rotina. Então, gente, a vida de nômade não é uma coisa do outro mundo, assim. Tem coisas boas e tem coisas ruins, é um estilo de vida diferente e é uma parada super legal de experimentar. Então, minha gente, essas foram as sensações que eu tive assim nesses primeiros dias. Eu sei que isso vai mudar ao longo do tempo, mas eu queria compartilhar isso com vocês porque é sempre um, um, uma perspectiva nova pra gente olhar as coisas, né? Então, assim, a vida itinerante, na verdade, a gente coloca uma simplicidade em vários aspectos da vida. Então, pensem nisso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem um joinha, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Vamos ver se agora que eu voltei eu consigo postar com mais regularidade. Será? Não sei, gente. Não posso prometer nada ainda, mas eu vou tentar. Eu ainda não desisti. E nice to see you next time!